Lakini yule bwana biashara kwenda kumwambia mke wake aombe kwenye Instagram, Baba Levo, Baba Levo, ule ndo uungwana mwanaume. Kama kweli na sio sio kiki imetoka ndani ya moyo, mwanaume akisema kitu mara moja anasamehe saba mara sabini, na ndo uungwana wa mwanaume. Haya yote tunaona tunaishi, sio kila mwanamke atakuwa na neema na wewe. Kamfuata yule mzungu, mzungu kapooza kama tia mgonjwa, mzungu anapua ndefu kama mshuma hapa saka eh? mtu nini bwana yuko hapa eh? mzungu wa kama stili waya wapi na wapi leo kaona kama mm, huko mm, si trend huko hebu nikatafute zigo langu roza analo mimi mambo mazuri mkewe yule Unaona vizuri mkewe, na ukiangalia kwamba malezi ya mtoto na baba ya mama anapendezwa akiwa na wazazi wawili wote. Kwa mimi nimpongeze kwa maarifa haya tu kwa upiga mwingi e, na oxygen pia kaivuta nyingi. Okay, sasa kwa kumalizia, pengine wanawake wapate funzo gani kushawishiwa na mashoga? Maana inasemekana pia hata Rushaina pia ameshawishiwa na watu mm. Ameshawishi kufanya nini? watu wamemshawishi bwana au mm. unakaje hivi na hivi umaarufu sana na nini mm. Kuna mm. yule bibi pia alishawishika, lakini umaarufu huo umaarufu unaomzungumzia sikapewa na yeye aje Panalo. bila before haji kumwoa, nani angemjua? Mm. Mm. Wewe unaamini kwenye hilo? Kwa Harmonize na Rayvanny juzi mm. walikuwa wanashambuliana Insta story. Vijembe. Vijembe. Ukapost video pale kwa nawaita <laughs> Team Konde waje, <laughs> Team Chui waje. Nataka niambie teki yako baada ya kuona hawa vijana wanashambuliana. <laughs> Wewe unatafuta kutia ubaya na watu. Ulipost? Yes, ni post, ni post video. Nikasema mwambie wenzangu njoeni, tumuone Chui, tumuone na nani? Na na, Na tembo. Eh comments zilisema pale chini, ukiingia pale chini una comments zile kwa nani eh. Unazungumzaje bato lao walipokuwa wanashambuliana? Ah. Uh, of course mimi sikupendezewa, labda kuna watu kama watahisi kupokea comment ambayo ya kwangu mimi ya kwangu mimi tofauti, mm. Yaani jinsi gani wamejidhihirisha kama wao ni washubwada, umeelewa vizuri eh? Yaani yote mbili, unajua siku zote adui yako unapotaka kumkuza lazima atembee na wewe kwenye engo yake. Umesikia vizuri? Adui yako yote siku zote usijaribu kumjibu. Never. Usijaribu kumjibu adui yeah. adui yako. Ukimjibu adui yako unamsogeza, unampeleka mbali atembee. Mm. Sasa kuna ukiangalia vile vitu ambavyo vimetokea pale, afu mimi pili nikuwataka nione kwamba ah, kweli wana watu wanachachuana kweli, vichambo vipi? Maana siku ni kukataka nivue taji niseme jamani, vijiti kijiti changu na inakumpa kama Rayvanny au <laughs> Harmonize. Lakini sasa siku na nimeishia tu pale pale Bange mbili, umejifanya tu paki sigara mbili. Ndio vizuri eh. Sasa mimi nakataka leo vichambo vichachuke, vichachuke kama ujua mchele. Ndio vitu ambavyo wanavitamani. Sasa kama walikuwa wanaogopana hivi bado kufumuana ukweli. Mm. Eh, ndio hicho kitu ambacho mimi nimekiona. Yaani wale wana vitu nyuma yao wana vitu vikubwa ni ambao mmoja akifumua na wewe akifumua, mimi nataka washambuliane, eh, ikiwezekana hata kukutana nyoa wapigane. Unaona vizuri, wapigane kisawa sawa. ni kama akipigwa ng'ole wenyewe nywele na mwingine akipigwa mpaka tatu ifutike, maisha yaende. Mimi ndo ninavyotaka mambo kama hayo 34 for 30. Sasa tena mtu na vijembe ila tukienda kwenye uhalisia wa branding, kama wajapata watu kuambia wasirudie, mwisho wa siku mnaonekana wote wale wale tu. Ni kama vile Harmonize anasema alianza kuponda kutoa nyimbo za pombe, sasa pengine hakutaja nyimbo lakini oh, sijui kama alishtukia, lakini hakutaja nyimbo, alimtaja nyimbo wa msanii eh, eh, kaongea kwa mtazamo wake na mtazamo upingiki. Ndio maana nikwambiaje, utajisije kama sio wewe kwa kuna vitu huu ile ile vuguvugu, lakini kuna vitu vya undani vile tunajanganywa nje wa mji ya pazia, wana vitu vyao vya undani eh. Nataka nifahamu what kwa mujibu kwa, kwa mujibu hey. Eh. uh, wa, wa, wa swala la Kido hey. Eh. ni kwamba Rayvanny aliposti kwamba kuna nyimbo ambazo mm. Ray alihusika kumwandikia mm. Harmonize ikiwemo mm. nyimbo ya Happy Birthday mm. na nyimbo yao waliimba pamoja pana mm, na wewe. Yeah. Kwa unapomwona uh, Harmonize anaweza kuandikiwa wimbo na Rayvanny ya ina, ina, na, naweza kuamini si walikuwa kwa combination moja, alafu cha pili mimi naamini na muamini Harmonize kwenye uandishi, unaona vizuri eh? kwenye uandishi kwa hiyo utakotoka ukiangalia hata hizi nyimbo ambazo Harmonize tayari ameshatoka kule, uh, ameweza kuziandika. Sisi Mate pia kwa hiyo mimi kwa na uwezo mimi namwamini Harmonize kwenye uandishi pia. Na pia namwamini Rayvanny pia kwenye uandishi. Yes. Ah, Harmonize amechea ah, video ya ngoma yake wote ndani uh, video queen ni Faiza Kesi. Mm. -hmm. Baada ya video ile watu wengi sana wame comment wengine wakisema wanatamani pengine iwe kapo mm. Watu wanasema wanapendezana wana, wana muongo eh, wewe unaiona waongo, yani pale Mabibo na Tango, Faiza na Harmonize, Mabibo na Tango hakuna kitu, lakini Faiza mtu kweli kweli, wewe mnyama, wewe demu wako mnyama Naomba la kibao. Kima demu wako kima. Naomba la kibao. Hakuna kitu unavyokwambia mtu wewe. Kuna watu wana shape tu, wana wana shape kama vile mimi sikufichi. Kuna watu wana shape kama speaker za msondo lakini kuna ile kuna usiombe usiile shape. Kuna watu nyote. Yaani kuna mtu ana wow, akisogea tu pap. Unaona vizuri eh? Kuna shape nyingine hainaga mwendelezo. Ndio zile shape unazoziona hazina mwendelezo. Shape za dada yule hazina mwendelezo. Wewe sasa nimekuambia kuna shape zingine hazina nini? Mwendelezo. Lakini ana shape. Kuna shape ambazo zingine hazina mwendelezo ina maana mm. Fraser hawezi kuiziba nafasi ya Kajala. Ah, subutu wewe <laughs> wewe wewe, wasukuma wajui wewe <laughs> wasukuma wajui wewe, hujajua mpaka sasa kama mademu wasukuma ndio wana, trend namba moja <laughs> au hujui? Eh, sawa sawa, tumeona watu wengi sana wakimpa waki, waki pole Manara mm mfano Diamond pia aliandika watu kibao kile ambacho kimetokea kwenye ndoa yake. Teki yako ikoje katika ile ambayo pengine lilimkuta eh, Haji Manara? No comment. No comment. Tukamwona pia huyo mzee wa Nongwa akimzungumzia ananongwa huyo. Lakini wanawake kama siku hizo waheshimu ndoa zao wakiwachika sababu katika juzi tunamwona kesho kwa Harmonize mm. anarusha basket. Mwanamke kama huyu kwa wewe, watu wa pwani mnafahamu ndoa, unamzungumzaje mm. Rushaina, tabia yake kutoka kaachana Manara, mara upo kwa Konde, amevaa jezi sasa, siishi maisha yake kisa kachwa. Mi pambe tu nimeona <coughs> ni sawa <coughs> pambe tu, kwani kipindi wako pamoja wale kushirikisha <coughs> kwa nini leo mmelio kuhukumu watu baada ya kuachana? Kama ingekuwa kapu unaonaje? Kapo yao itakuwa minonga, eh, si ilikuwa ina trend kapu? kama kapo ya, ya, ya ya Rushaina na Harmonize kutoka kama ni kapo, unafikiri itakuwa mimi? ni video tu, hamna kapo hmm? Eh? Subiri mimi kama nilivyosema awali, nikasema kwamba kitu kikubwa naye alichokifanya amejionyesha kwamba yeye jinsi gani na anajiamini. Wanawake wengi wana uwezo ambao waweza kufanya kama hiki kitu cha Nandy, lakini kikubwa zaidi cha kwanza wajiamini kwa kazi ambayo wanafanya. Alafu pia watu wengi wanahisi kwamba nikisema nisimame mwenyewe sitoweza kutoboa. Ukiangalia wasanii wengi sana wa kike hawezi kusimama mwenyewe, anahisi hatotoboa na ndio hiki leo nani kawathibitishia na kawadhihirishia kwamba yeye ana uwezo wa kusimama. Amesimama yeye mwenyewe akiwa ndani yake mwenyewe, ana lebo, unaona vizuri, na this time anakuja kuitambulisha uh, lebo yake ameitambulisha na tayari na msanii wake. Kwa hiyo sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa kwa sababu kuna watu ambao tulikuwa tunaona wana nguvu kubwa ya kusimama wenyewe kama Nandi kufanya kitu kama hichi, lakini wanaogopa. Piga hatua uone unapoporomoka. Okay, kumekuwa kuna lebo nyingi, lakini lebo nyingi zina um, wasanii wanavunjika, mm. lebo zinavunjika. Tumeona kama Konde Gang wasanii wengi wanatoka kama Angela mm. sasa management. <laughs> Unafikiri kwa lebo nyingi zinavunjika, especially lebo, lebo kama Konde Gang mm. kuna kipindi kuna izungumzia ulikuwa una promotion mm. lakini ikaja ikavunjika. Nafikiri pengine Nandi anaweza akasimama vizuri? ni, ni kitu ambacho mimi na ukiona mpaka nimekuja sehemu huyo mtu unamwaminiga asilimia mia. Kitendo cha Nandy, niambie wewe mwanamke gani ambao unamfananisha mwanamuziki hapa sasa, msichana gani? kiacha na ukimtoa nani? uwezo eh, uwezo ambao uko Nandy anao hapo, mbona kushindana na Nandy? Akina Maua akina Zuchu wamefanya kama hicho chofanya Nandy? kilebo kiuwezo, nakuuliza wamefanya kama hichi? Msanii gani hao unawazungumzia wote? Wamethubutu, sio kufanya, wamethubutu. Leo mwanamke kusimama, msichana kusimama mdogo, akaonesha watu, akawadhirishia watu kwamba mimi na uwezo kufanya hiki, na bado akasimama mwenyewe, akaenda akakubalika. Alafu katika hao wazungumza, utaangalia madili pia, ili uonekane kwa thamani, angalia na madili yanakuja wapi? Wazidi madili yote. Eh, hamna msanii wa kike ambaye anaweza kaongea nani kwa madili. Uangalie, tuache unafiki. Mwaka mmoja mmoja. Eh, nani amepiga mwingi? 2022 ameupiga mwingi. Okay. Eh, ameupiga mwingi madili mengi. Unaona vizuri. Kwa upande wako kuna msanii ambaye amemweza Nandy. <laughs> Nakwambiaje, usinirudishe nyuma kama vile nikimbia mbio za UDA. Nimekwambia hakuna na hakuna, nasikia Kiswahili hakuna kwa madili na uwezo aliosimama nao mpaka leo anakuja kumtambulisha msanii wake. Sio kitu ambacho mtu mwingine kufanya, lakini wengi wameshikiliwa na watu, wengi wana vivuli vya watu nyuma mm. Sawa, nikurudishe nyuma kidogo. Kuna kipindi pia um, uliweza kusifia lebo ya Konde Gang kwamba ni lebo bora kabisa itasimama, lakini maneno yako hayakutimia. Lini ilikuwa? E, mbona wakati nakuja kina Ivla ulisema kuna mtu kama wale Angelo, unamjua Angelo Etono bado wakati huo. Nilielewa. Ulikuwa umelewa wakati unasema kwamba Konde Gang kaka Itakuwa. Hmm? Unaweza kumsiaje sofa? Nini hiyo? Konde Gang. Konde Gang. Ah, Konde Gang ni familia yangu, ni poa. Konde, ah, Konde kama Konde yupo. Si unamwona mwenye anaishi na maisha yake fresh. Lakini lebo imevunjika. Hamna. Harmonize na mwanae anaweza kufanya lebo kaenda. Si wapo wenyewe wanaishi na Konde genge yao. Walotoka sio mondoka. Lakini umeona Iba kutoka. Eh? Mi Amo ah, Konde genge ukizungumza Konde genge ni ya mwenyewe. Sasa wale walotoka sawa makonde ndio maana Konde genge wao wametoka. Makonde sikabaki. Ushasikia za Konde. Sasa utabaki pale Msukuma au Mnyakyusa. Lakini wenyewe makonde tunaona wanavyoishi maisha yao wanaenda. Wapo. Kwa ile ndio Konde genge lilokuwa pale. Ile ndo gengi yenyewe ya Makonde sasa eh. Kulikuwa kuna vuta kuvuta kati ya Harmonize na Rayvanny hmm. kwamba mimi nimevunja kwa 1 billion point 3 mm. kokote kule, wewe hmm. umevunja kwa milioni 600 lakini unalalamika. Hmm. Kwa unavyoangalia hao wasanii kwa kumtazama tu, nani anamkwanja kumzidi mwenzake katika ile vita maneno kwa maneno? Ah, sasa, kwa sababu sijai kubahatika kukaa na mtu hata mmoja kumjua hata akionyesha kitu labda cha kusema kwamba sawa, sijui mfuko wako ukoje, akaunti yako ikoje, lakini hata ile maudhui ya kuonekana tu kwenye macho hivi sijawahi kuona. Siwezi kusema kama Rayvanny ana fedha kumzidi Konde uh, kwa sababu wote naona wamelipishwa kama wamelipa kwenye mwendo kasi tu. Kwa hiyo siwezi kujua huyu ana hela, huyu ana hela, huyu ana hela. Sawa.